スが現れるなんて思っていなかったのかしらそれとも、生身の女性に慣れていないだけ <laughs> 腰が引けてるけどそれにしても、AI が人の仕事を奪おうかという時代に、こんなカビ臭い魔導書に頼るなんて、よっぽど溜まっているのね。 動画なんて気軽な手段に走れず、難解そうなものに飛びついてしまう。プライドが高いくせに鬱屈しすぎて、常識を侵食するほどの性欲。 <laughs> 嫌いじゃないわ。あら、意外魔導書なんてただのツールよ。私たちは 溜まった精を絞り取ればいいんだから、網を張って待ってればいい。獲物がかかったらそこに現れるだけ。簡単な話でしょあなたは罠にかかった小豚ちゃん。まるまると声太った。自分からお肉を提供に来た小豚ちゃん。 まだ肉の硬くなる前の。ね <laughs> 本物の女を知れば性の質が変わるし、他のサキュバスのお手つきだと、新鮮味に欠けるわ。別の男の香りがする女なんて抱きたくないでしょそれとも、あなたはそちらの方が好みのタイプかしらあら、ひょっとして図星 人に取られた女で価値を感じるなんて、今よりも歪んでるんじゃないかしら <laughs> それとも、苦しんでる女の表情が、好みのタイプああ、違うわね。あなたの目、濁った豚だもの。 <laughs> 豚と言われると硬くなるのね。 体が正直なところ、嫌いじゃないわ。じゃあ少しずつスライスして、美味しく食べてあげるから。あなた、脱ぎかけの方が燃えるタイプでしょ抵抗できるなら、抵抗してちょうだい。ちょっとくらいスパイスがあった方が、美味しく感じられるから。